عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك rahmat selamat hari milad semoga مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا أم الله بك مبروك مبروك ألف مبروك Alright, let's move out. Dari Allah مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا يوم ميلادك مبروك أسلمت أولك تهر Okay, let's go. Selamat ulang tahun. Energy. Win.